しようそんな時はビーバーシルクへ行くっきゃかいーバーシルクは青イのデザイン豊富で悩むわあ小物もいっぱいだ刺繍もかわいいえー、サンダルもあるのルネッサンスリバーサイドホテル入り口を入って右奥にあります これで準備万端もしもし結婚式一緒行こうよえ俺呼ばれてないまあいっか